Thank you. somebody else. Bagus. <laughs> sudah selesai pada Rayahana apa sih? termasuk dalam konon beda tuh yang yang kayak gue. Lima, lima Ang dutol apa priben? Sa Jamili ja. Boleh yakin. Lu harus belajar memang tidak sharing apa-apa. Semuanya saya sedih kalau saya sukses. Itulah guys, enaknya jadi orang sukses bisa cari uang sendiri mau beli apa-apa enak di <laughs> sendiri duitnya butuhnya tolong guys butuh beli papa kalem koyang kok duitnya tong bojo gratis niku dewek menek. Ora apa sih? ki sing lima gratis loh. Eh, ya, kan ya. Ada nih, tanpa pengawet, tanpa warna, barang sosis barbecue. Wanginya liburan Ya, harus dijumlah, diuangkan di lorong terlupa papat lima enam itu sejuta ratusan ya ratus pendur kabeh sih oh. Gimana Pak? Dut korek aja. Ya, Tubuh. <laughs> Tubuh on menangisnya udah mulai duluan berarti ya seperti nonton TV <laughs> mama. mama Jadi nanti kalau papa datang, Denny bisa ajak papa jalan-jalan. Iya, ma. Udah, sekarang belajar lagi. Coba mama lihat. Ya, Sudah enam bulan ya, sejak punya bayi laki-laki dari Dewi. Я выпнаю.